арада екі жыл өтті әпкемнің ауруы жазылмай асқына берді емдету үшін біраз қалаларда үй көрмей айлап жататын ол кезде мен тоғызыншы сыныпты оқитын үйдің барлық тірлігін алып жүретін әпкемнің тәтті қызын бағып керемет күн кешудемін ал жездем болса маған өте ерекше қарайтын бойжеткен мені кішкентай қызымен жиі қыдыртып қалаған киім керектілерінің бәрін алып берді осы үйге келгелі қызым деп атайтын еді тоғызыншы сынып оқығалы тәтті қыз деп атап жүрді ал мен ештеңе де ойламадым ауру әпкем үйде он шақты күндей болатын кейде бес күнге жетпей ауруханаға түседі қан қысымы жиі көтеріледі анамның айтуынша дуа жасалған осы күнге дейін қанша қалаға барып ем алса да еш нәтиже жоқ тоғызыншы сыныпта парталасым русланға ғашық болдым ол да мені сүйді жездемнің арқасында әдемі қымбат киімдер киіп сыныпта жарқырап жүрдім әрі сұлулығым тағы бар әкеме тартқан қой көзі қара қастарым ұзын кірпіктерім менің сұлулығымды онан әрі сұлуландыра түскен біраз мен деген жігіттер сөз айтып мереке сайын сыйлықтар ұсынады соның ішінде Русланда үміткер жаңа жыл мерекесінде менің иә деген сөзімді алған жігіт мені құшақтай айналдырып жіберер емес екеуміздің сол күндеріміз өте бақытты жылдар еді мектеп бітіргенше қол ұстасып ел аузындағы қозы мен баяндай болдық екеуміздің арманымыз өте көп еді мектепті ойдағыдай бітіргенімізді тойлап үйімізге тарастық ертеңіне ауылға баруға жиналған мен әпкемнің сіңілін дайындап бірге ауылға баратын болдық негізі сіңілімді тастап кеткім-ақ келеді бірақ ол менің ізімнен қалмайтын ол кезде қайшаның жасы жеті жаста үш жасынан бастап мен бақып келемін ғой сондықтан болар жанымнан бір елі қалмайды мен де қайшаға қатты бауыр бастым Құтты анасы мен қызындай анасы үйде болмағандықтан бұл қыз іздемеді ес білгелі менің жанымда басқа қалаға оқуға да осы қайшаны қимай онан жездемнің нұсқауымен қарағанды қаласына оқуға тапсырдым руслан алматы қаласына тапсырды оның әке шешесі алматыдан жер алып сол жаққа үй соққалы жатыр қарағандыдағы үйін сатуға қойды солай екеуміз екі жақта болдық десе де байланысымыз үзілмеді мереке сайын алматыдан мен үшін қарағандыға келетін ал менің кешке жігітіммен кездесуге шыққаным жездеме ұнамады кеш бата боянып жездеме ескертіп шығатын әдетім бар еді жездеме сыныптастарыммен кездесеміз дейтін мені соңғы кезде қатты тексеріп бірде руслан екеуміздің қол ұстасып үй алдына келгенімді көріп қабағын шытты сөйтсем мені қызғанып жүр екен көп ұзамай әпкем қайтыс болып бәріміз қайғыру үстіндеміз бірақ жездемнің қаншалықты қайғырғанын білмедім ер адам болғасын аса қатты қайғырғаны білінбеді ең сорақысы әпкемнің қырқы өтпей жатып ішімдікке сылқия тойған мені қызындай көрген жездем менің арымды төкті анам қызының қарқы боламын дегенше үйде болған алайда сол күні қайшан алып ертең қайтып келемін ауылға барып келуім керек жолда ауырып қалсам қайша сүйеу болар жанымда болсын деген сөзіне мен байғұс сендім ғой сендім жездем кешке қарай такси шақыртып қайша екеуін салып жіберді мен үйде жездем екеуміз жалғыз қалдық бұрын солай жалғыз қалып жүрміз сол күні ана мен жездем бөлек бөлмеде ұзақ сөйлескен еді арасында ұрыс та естілді тыңдайын десем шыны керек біреулердің сөзі маған не керек деп те ойладым мен ойладым ғой анамның шәңк еткен даусын естігенде әпкемнің өліміне жездемді кінәлаған болу керек деп алайда ол ұрыстары мен жайлы екен әттең сол күні есіктің сыртында сол ұрыстарын тыңдағанымда мұндай азапты күндерім болмас еді сірә жалғасы бар